टीचर होता है जो उन्हें जो उन्हें एजुकेशन देता है टीच करता है तो अब हम बात करते हैं कि सक्सेस किसे कहते हैं देखो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कोई प्रोडक्ट है बाजार में जाऊंगा और उसे खरीदूंगा सक्सेस प्रोडक्ट नहीं है इसकी सेल परचेज नहीं होती तो सक्सेस क्या है यह वो छोटी है जिसकी आपने जाना है एक लक्ष्य रखना चाहिए अगर आपने साइंटिस्ट बनना है तो ये सोचिए मैं साइंटिस्ट को पढ़ाने वाला टीचर बनना है यदि मैंने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर को पढ़ाने वाला मैंने टीचर बनना है आपका लक्ष्य टीचर होना चाहिए टीचिंग होनी चाहिए तो ही आप दुनिया में सक्सेस कर सकते हो यदि आपका लक्ष्य टीचिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते तो सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है अब इसके ऊपर हम बात करते हैं सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है बहुत सिंपल सा है सबसे पहले है एजुकेशन दूसरा है स्किल तीसरा है असफलता को सहन करने की शक्ति तीन चीजें हैं अब जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ तथा पंद्रह सालों से टीच कर रहा हूँ दस साल मैंने ओवरलैप पे लीड किया पिछले पांच सालों से ऑनलाइन पे टीच कर रहा हूं तो एक जो उसका सिस्टम था और इसका सिस्टम है उसमें काफी डिफरेंस है गूगल किस किसने चलाया हाथ खड़ा करें गूगल गूगल एक दो तीन गूगल जिसने चलाया वो बहुत बच्चों ने चलाया तो आज का जो सिस्टम है ना उसमें आप क्या लिखते हो अपनी प्रॉब्लम लिखते हो लिखते हो ना कि how to dance how to become the successful in the life how to become teacher तो उसको उसका टीचर के लिए क्या संबंध है तो एक टीचर के लिए ऑनलाइन टीचर के लिए यह जितने भी कॉलेज हैं वो सभी स्टूडेंट हैं सभी क्या है स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे ही मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो उसमें इतना कंपटीशन है इतना कंपटीशन है इतना कंपटीशन है उसमें से आप क्या देखते हो पहले तीन पेज फर्स्ट सेकंड थर्ड बस कोई ऐसा भी है कि गूगल में एक हजार पेज हो तो वो देखे है ऐसा नहीं तो टीचिंग की अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है तो उसको उसमें आपने सक्सेस करना है जिसके पहले तीन पेज में होंगे वो सक्सेसफुल हो जाता है यानी आप में सभी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो तीन चीजें मैंने बताई फर्स्ट है सक्सेस के लिए आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है जितने भी आपके टीचर्स हैं ये आपको एजुकेशन देंगे okay they are sufficient to provide you the education अब हम बात करते हैं स्किल की स्किल कैसे प्राप्त होती है तो देखिए दुनिया में जो जो सक्सेस हो गए हैं उनको कॉपी कीजिए उनको फॉलो कीजिए वो व्यक्ति आपको सक्सेस दे सकता है जो सक्सेस हो गया है वो व्यक्ति आपको सक्सेस नहीं दे सकता जो सक्सेस ही नहीं है तो उनको कॉपी कीजिए फॉलो कीजिए वो क्या करता है क्या खाता है क्या कैसे रहता है तो आप भी एक दिन सक्सेस हो जाओगे स्किल ऐसे सीखी जाती है अब तीसरी बात है कि असफलता को सहन करना टॉलरेंस पावर जो व्यक्ति असफलता को सहन कर गया वो जिंदगी में सफल होगा मैं एक एग्जांपल देता हूं थॉमस एडिसन की थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो हजारों बार उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हो गए तो वो सहन किया उसने तो उसने जब वो हजारों बार असफल हुए तो एक बार उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल जिस समय आपको अपने जो है असफलताओं को सहन करने की शक्ति आ जाएगी तो आप सक्सेस हो जाओगे अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं एक बाबा जी थे वो अपने घर की छत के ऊपर चिल्लाया करते थे जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा but you want to get you will get it जो भी आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो एक दिन मेरे जैसा व्यक्ति उसके पास पहुंच गया मेरे जैसा व्यक्ति चाहता था बहुत अमीर आदमी बनना दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता था मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसने कहा कि मैं हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहता हूँ तो ये कैसे बना जा सकता है मेरे पास एक रुपया भी नहीं है even I have no I have a one rupees तो कैसे बना जाए बाबा जी कहते बस इतनी सी बात तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो तुम हीरे मोतियों के व्यापारी बनना चाहते हो बस इतनी सी बात मैं आपको एक डायमंड देता हूँ बाबा जी ने कहा मैं आपको एक डायमंड देता हूं एक मोती देता हूं जितने हीरे मोती चाहोगे बनते जाएंगे तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया बाबा जी कह रहे हैं कि एक हीरा देंगे एक मोती देंगे उससे मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा हीरे मोतियों का व्यापारी बन जाऊंगा तो बाबा जी ने उस व्यक्ति का हाथ आगे किया तो उस बाबा जी ने उसके हाथ के ऊपर रख दिया ऐसे रख दिया मंत्र बोल दिया तो उसने देखा ये क्या चीज है बाबा जी ने कहा यह है समय समय हीरे के समान है बेटे इसको व्यर्थ नहीं गवाना time is the diamond don't waste the time तो दूसरी बात उसने कहा मोती अच्छे काम करना ये मोती के समान है तो जितने जितने आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तथा अच्छे काम करोगे मोतियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो व्यक्ति पता कहने क्या कहने लगा मैं कहीं बाजार में जाऊं मैं मैं समय व्यर्थ नहीं करना अच्छे काम करना कोई एक रुपया देगा बताओ नहीं देगा कहता बाबा पागल हो गया है क्या हो गया पागल हो गया चला जाता है दुनिया के गर्म तमाशे देखता है मौज मस्ती करता है शराब भी पीता है और हमारी मन की किताब खुलती है एक बार क्या खुलती है मन की किताब खुलती है तो उस व्यक्ति की मन की किताब में एक एक पेज था उसमें लिखा होता है बाबा जी कहते थे समय व्यर्थ नहीं करना अच्छा काम करना है तो वो सुनार की दुकान पे जाता है अगर हीरे मोतिया का व्यापारी बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा सुनार का काम तो अपने चाचा जी को कहता है कि भैया मुझे काम सिखा दो मुझे काम नहीं आता मैंने हीरे मोतियों का व्यापारी बनना है तो उसने क्या किया ये वही है भिखारी इसको सौ का नोट दो भगाओ यहाँ से ये तो कोई काम करता ही नहीं है तो अब उस व्यक्ति ने कहा मैंने दिल लगा के काम करना है क्या करना है काम करना है तो उसने क्या किया चलो इसको ना काम देते हैं ये जितने भी शीशे इसको साफ करो वो रोज शीशों को साफ करता था पोचा लगाओ कोई ग्राहक आ गया उसको पानी पिलाओ करते करते एक महीना हो गया अब वो व्यक्ति को जो उसका चाचा था उसको काम सिखाता है समाज का तीन महीनों में वो काम में एक्सपर्ट हो जाता है जितना ही सुनार का काम होता है अच्छी तरह से वो सीख जाता है छह महीने के बाद वो अपनी दुकान उसी गांव में कर लेता है छह महीने बीत गए तो इस छह महीने में एक एक सेकंड दिखता है कि वेस्ट तो नहीं हो रहा नहीं यार यहाँ वेस्ट हो रहा है कपड़े नहीं लगानी यहाँ घूमना नहीं है वेस्ट होता है टाइम तो छह महीने के बाद उसकी अपनी दुकान चलने लगती है छह महीने में अच्छे अच्छे काम कर, करता है वो ब्लड डोनेशन है आई डोनेशन है जितने भी अच्छे काम है वो करता रहता है तो उसकी खुशबू फैलने लगती है अगले साल वो शहर में दुकान खोलता है कहाँ खोलता है शहर में जो फूल होता है ना उसकी खुशबू फैलने लगती है दूसरे साल वो पूरे पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचें खोल देता है अब देखो कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल तो वहाँ एक एक ब्रांच खोल देता है अब चौथा साल हो गया अब पूरे विश्व में एक से ज्यादा देश हैं उसमें वो एक एक ब्रांच खोल देता है कितनी ब्रांच खोलता है एक एक ब्रांच खोल देता है तथा उसका हेड ऑफ ऑफिस होता है कैलिफोर्निया यूएसए अब वो देखता है कि चार साल में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता था चालीस साल से मेरी प्लानिंग थी पर ये चार साल में ऐसा क्या हुआ कि मैं हीरे मोतियों का व्यापारी बन गया हूँ सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था पर ये चार सालों में बन गया हूँ ये क्या हुआ तो उसको बाबा जी याद आते हैं कि बाबा जी थे उसने कुछ कहा था मैं उसके ऊपर अप्लाई किया है तो उसका आशीर्वाद तो लेना चाहिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो उसने अपना जहाज मंगवाया जितने भी उसके साथ एम्प्लॉय थे बीस हजार उसी गांव में चले गए तो आज वो बाबा जी फिर जेल रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे तो लोग पत्थर उसके ऊपर मारे हैं कि ये पागल है अस्सी साल हो गया है ये गलत बोल रहा है कोई बना तो है नहीं तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी वहां पहुंच जाता है वो कहता है ये बाबा जी है जो उसके बीस हजार एम्प्लॉय थे वो क्या बन जाते हैं छोटे तो थी नहीं उस बाबा जी के पास वो सो जाते हैं तो वो व्यक्ति उस बाबा जी के पास चला जाता है सब सन्नाटा है शांति है तो वो व्यक्ति कहता है बाबा जी आपने सच कहा था चार साल पहले मैंने आपसे सुना था कि ये जो समय है व्यर्थ नहीं गवाना टाइम इज मनी ये वाकई सत्य है मैंने चार साल में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया आज अगर आप सर्च करो तो सेकंड में कितने मिलियन मिली सेकंड होती है कितने एक सेकंड में कितने नैनो बिलियन नैनो सेकंड होते हैं वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया यानी हम जितना भी एक सेकंड है ना उसको मैयर कर सकते हैं उसको काउंट कर सकते हैं नैनो सेकंड में तो वो भी उसने वेस्ट नहीं किया और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ जो आज से चार साल पहले मैं बनना चाहता था उसके बाद वो बाबा जी को कहता है इस चार सालों में हमेशा ही अच्छा काम किया मैंने क्या किया अच्छा काम किया तो मैं ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया तो बाबा जी पता क्या कहने लगे अरे तुझे चार साल बाद पता लगा है मैं पिछले अस्सी सालों से चीख रहा हूँ अस्सी सालों से वो दुनिया के लोगों डोंट वेस्ट द टाइम समय हीरे के समान है लोग कहते हैं पागल है ठीक है मैं कहता हूँ अच्छे काम करो यह यही यही सक्सेस होने का एक साधन है लोग तो कहते हैं पागल आज तुम भी पागल हो गया है तो बिना पागल बने बिना अच्छा काम किए टाइम वेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप कुछ बन सकते हो तो बन सकते हो अदरवाइज नहीं तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है बताओ हमने अपने जीवन में कभी भी एक सेकंड वेस्ट नहीं करना क्या नहीं करना टाइम वेस्ट नहीं करना क्या काम करने हैं अच्छे काम करने कौन से काम करने हैं कोई एक अच्छा काम बता दो